I da vam kažem jednu bitnu stvar. Dakle, mnogi ljudi često čekaju trenutak kad će imati više samopouzdanja. I onda vam se to samopouzdanje zrcali na način da beskrajno upijaju nova znanja, nove knjige, nove situacije, nove tehnike, gomilaju to sve skupa i zapravo nikad ne počnu. Ima jedna stvar koja je važnija od samopouzdanja, <laughs> a to je odluka da ćeš to jednostavno napraviti iz toga izlazi samopouzdanje. I, kako meni Miro rekao nedavno, ovaj, iz pete će to biti dobro. E sad, hoćeš li prvi pokušaj napraviti danas ili za osam godina? Drugi, treći, četiri. Plus, da vam kažem još nešto zanimljivo, to neće na kraju ispast onako kako ste zamislili. Ako se pustite niz rijeku, ispast će puno, puno bolje. Znači, puno, puno bolje i trenutno ne možete zamisliti kako će to ispast, <clears throat> jer nemate <laughs> pristup svim informacijama koje će po putu biti relevantne. I nećete dobiti samopouzdanje tako što ćete se unaprijed sa kvalitetnim mentalnim naporom zaštititi od svih mogućih neugodnosti. Da vam kažem, to je nemoguće. Stećete samopouzdanje tako što zaključite <laughs> da šta god da ispadne je okej.